maa ngi yow ba ñu quitté formation militaire bi ba tey gisatuma la bàyyi. eh fàttal loolu. topp entraînement yi rek. Carlos. yaa ngi nii ah. ah ma je suis le boss English. loolu yëpp day yàgg la moom loolu woon doye. dama am sama benn mission bu mu leen di jox. du gis nga xaalis bu ma la yor sa sa code. gis naa ko mu gisee dama tiit sax léegi loo bëggoon. deux cent cinquante mille laa la jox. deux briques. deux cent cinquante mille yooyu xam nañ ko loo bëggoon. loolu mosoo ko am ci cocaïne. dama bëgg loo bëggoon. xam nga affaire cocaïne sax dama arrêté woon. mais di nga ko def ndax man parce que am na fu nu jaar. non. maintenant. non de loolu li nga ko def maa ngi xamante ne après dinaa la doxal. allez deux briques laa teg ci table xam nga xam nga àllu point. attends. waaw ah, baax na deux briques baax na. xam nga àllu point. boos une touche yaa ngi toog di naan ba tey mission bi man na heure bi jotagul te sa mission man na man bokkuma ak sa booy est-ce que bu baax bi la man duma yore foo bu baax bi rek ha ha ha de la cocaïne waaw baax na dinaa leen woo après pour ñu wax ci yeneen mission heure boo paree rek pare na waaw kon moom yee sama gars yi boos yi bàyyi xoola xoola cocaïne bi ma lijjanti léegi bàyyi sama benn waay bu nekkoon bu nu bokkoon bango yee booy maa ngi gën a efficace xaaral ñu what mais di ko gars yi feneen man booy ma lay teg dil man en tous seen boss man xaar allo waaw papito ñu boos waaw kay léegi dama soxla bonheur ma jot sax booy la foofu xam naa ka mooy booy ma fekkoon. mooy booy bi nga bokkaloon kii. formation ba formation bi. booy boobu nee na man indus man lay pulus. dara tamit li jaar kon xam la. booy bi ma jox ko sama deux briques deux millions si table laa ko teg. du ko sax dama ko ko wéer dama ko jox liquide. booy bi ma ñëw jox ko pour ma dóor ma sama cocaïne mu ñëw indi ma xorom xorom ba ni def ci ceeb. xorom la indi yow la boo sa xol xol. na ma booy bi indil. xanaa xamul la. non booy bi xamul man maay boss et douce non non booy bi xamuma. man taxawal ñu dem ñu dem di jënd loolu léegi léegi du yow. léegi Papito yow naa ne tënk aada nañ tënk mais dafa bëri doole dafa bëri xëxët mais yow da nga am may yow laay waxanteel. bu dee ci wàllu rag bi jéemal semble ba aada moom dina def lépp. am ok. mais booy bi tiitoo booy la laa tiit booy sa copain boobu intus xaw ma booy yow looy toogee leen lu fu nag ay intus ay booy affaire boobu yooyu xam noonu. naa lu mu sañ lu mu capable lu lay rey nit ak naan ndox la yemele quoi yow booy bi man maa la ko gën a xam fuuf a baax na may xanaa gisoo ñaari wadd yee di ñëw dafa mel ne minu alliance bi daa ñaari wadd yee kay ñaari wadd yee dañ la war a lekk de sax am si ñoom lekk quoi mu deela su mee ko mu baax mu boot Pop Light. Pop Light. Pop Light. xamoon ngeen dinaa leen jàpp xamoon ngeen loolu. ci la fenn. day sa gémmi. nice man maay boss et douche. xam naa la xam naa la. what the fuck. fi amul wax. nga jël ma booy bi what the fuck tël sa bopp bi yow mu yooyu eh yow xam nga ni man nee naa la sàcc bu dul rëcc yi jar te yàqee nelaw yàgg yàgg dama lay keese te tey naa la teg lu metti lu metti laa lay teg yow xaa kii xaw ma lay soob doo tareew tey sa gémmiñ kon xanaa bi woon na rey ma benn yoon mais fii su ma fi génnee doo def yaa tuus def lu metti Nabil tël sa bopp bi doo def tuus yaa daj lu metti yow may wax nga toppal ma lu fou yow yow ngay tàppe ne fi di am looy teg man ay affaire karatéka sama ñii dama leen formé muy gudd muy bëccëg muy naaj ñoo la gën a tàng foofu tàggal bu lox yéen ñëpp ay tàggal tàggal yow amoo fit soo amoo fit dangay ñëw sur le terrain yow xam na xam naa la soo amoo fit dangay ñëw sur le terrain ne yoon ni sax taatu ne laa def taatu ne xam nga taatu ne eh taatu ne day ndaw dan may rey benn yoon mais fii soo bàyyi ba mu génnaat du ma leen rey dama dina metti si yow su ma leen rey boobaa day yomb parce que da ngeen yëg benn métti mu jeex dama leen di maltraité ngeen di yëg souffrance seen karaw yi laay seen karaw taat yi laay téye di buddi benn par benn jóge foofu xam nga fi ma jëm. teel sa gémmiñ. imbécile. tey leen ngeen paqueté koor yi. du am benn trace yóbbu ko bu am benn trace. maa ngi si kaw wàccal maa ngi si kaw wàccal. loolu la demee mais yéen.